a gente não se conhece Tanto quanto deveria Tanto quanto parece Senhoras e senhores, Curumim, meu parceiro. Obrigado, galera. Valeu, Saulo. Mano, grande admiração por você e pela banda toda. Valeu, galera. Daqui a pouco ele volta que a fala tá só começando. Já diria o tá só começando, família. Valeu, galera. Só vai quem aguenta. Curumim, senhoras e senhores.